another day. E, siema. To jest taki mały vlog nagrywany telefonem, bo przyszła mi paczka. Bum, bum, bum. Tak, mikrofon mi przyszedł. Mam radochę straszną. Tyle temacie, nie przejmijcie się. Um, i będzie mały unboxing. Tak. Nie wiem co tam będzie, nie wiem co w tym jest, nie wiem co się dzieje. Aha. Jest jakie to śliczne. Tu mamy mikrofon. No, Dość ciężki. Zobaczcie. Mikrofon z takiej... Uuu, ładny stepik mówią. Mm, nie mam nóżki, ale to akurat mniejszy problem. Zostaw. O, jak słodko! Gąbeczka. Pies! Sio! Sik. No i kabel! Tak! Pięknie! kabel, który możemy wetknąć w... O... część dolną naszego mikrofonu. Grałam e, trochę w Don't w... co pewnie dostaniecie e, dzisiaj jeszcze filmik, niestety trochę się pochrzanił i w sensie Nagranie mi się trochę zepsuło. E, muszę odebrać jeszcze jedną paczkę, bo kurier sobie ym, ciula poleciał i zostawił mi awizo, gdzie byłam w domu. Zostaw! Nie wolno, nie tykaj. Znowu moje wito. Jej, mikrofon wygląda teraz jak Jak Modrzyn! Tak! Taki Murzyn! Haha, to są... It's another day! of my microphone. It's new, it's new microphone. Odkrętywanie to daleko. Ciebie nie ma w moim blogu, idź co? Zostaw mój mikrofon, ty nie będziesz nagrywać. Nie. Daleko. Ciężki i piękny i... Dostałem SMS-a. To jest cały unboxing! Aaaa, czuję się taka paybellas, oh my god, zrobiłam unboxing! Czujesz? Też to czujesz? Czujesz ten unboxing? Tak, robię sobie jaja z youtuberów, którzy robią <coughs> tak zwany unboxing sprzętu. Dla mnie to jest yy, bez sensu. Unboxing komputera, e, sprzętu grającego, nowej kamery, yy, majtek, które dostaliśmy z sex shopu, bo są czekoladowe! Dostałam service product warranty! Jej! Gwarancja! Cieszę się, że nowy mikrofon mi doszedł tak szybko, e, ponieważ stary już mi umarł wczoraj podczas nagrywania e, Don't Sterf. Ale mam mikrofon! Tak! Nowy! Staram się! Słyszysz? Przerabiacie na sznycle też sznocerze. Z mojej strony to jest tyle. Światło mnie nie wyboczy. Teraz po tym filmiku pewnie wstawię jeszcze e, filmik z Don't Starve, niestety pocięty, bo jak mówiłam filmik trochę zepsuł się. To wstawiłam <clears throat> to jak moja pieseła się bawiła no, e, skacząc po mnie e, maskotką. <clears throat> Pana kurczaka! Trzymam dźwięk, trochę pociągnę ten filmik z drugiej strony moim, bo... Z mojej strony, jak mówiłam, to jest tyle. Mam nadzieję, że yy, będzie Was coraz więcej. Żartuję. Kto by chciał to oglądać? Z mojej strony to jest tyle. Mm, gdzieś tam będzie filmik też chcesz być w telewizji, prawda? Tak. Lulu też chce być w telewizji. Przepraszam na chwilę. Lulu też chce być w telewizji, więc mi tu piszczała. Zostaw moją poduszkę! Powtórzę znowu. Z mojej strony to jest tyle. Yy, wszelkie linki, wiadomości i tak dalej. Opisie. Y, resztę filmików dostaniecie pewnie dzisiaj lub na dniach. Niestety nie miałam wcześniej czasu, więc nie mogłam ich y, zmontować ani dodać. Nie lubię zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę. Tak się zdarzyło. To tyle. Do zobaczenia kociaki w następnych filmach.